Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini kita akan sharing tentang bisnis digital ya Jadi untuk informasi bisnis digital ini bisnis yang dibilang mudah tidak begitu mudah dibilang sulit tidak begitu sulit cuman keunggulannya adalah kalau bisnis digital pada umumnya dia menggunakan media online jadi tidak perlu menggunakan uh, toko atau warung atau dia offline yang lainnya oke okay. jadi sama sekarang zaman sekarang kita mau nggak mau kita harus go digital Ya, pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecandi, kecanggihan teknologi ketika menciptakan suatu produk ataupun memasarkannya. Jadi untuk bisnis digital itu kita ketergantungan dengan jaringan internet. Kita memanfaatkan teknologi baik itu bagaimana menciptakan suatu produknya maupun memasarkannya misalnya ini contohnya ya salah satunya adalah jual beli produk digital melalui digital marketing jadi untuk bisnis digital itu sangat luas termasuk sekarang ini yang lagi tren marketplace terus toko-toko online dan semua bisnis yang menggunakan digital atau teknologi. Ya, di sini saya mau arahkan ke digital marketing ya. Nah, jadi dari digital digital marketing adalah semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital di mana Anda dapat berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu di online. Jadi sesuai dengan digital marketing, target marketnya adalah orang yang selalu atau kebanyakan waktunya itu menggunakan online atau menggunakan jaringan internet baik melalui handphone, komputer maupun laptop itulah target-target mereka jadi strategi itu akan banyak digunakan untuk tepat sasaran Oke, okay. uh, eh, salah ini kita akan membahas produk-produk digital marketing ya jadi produk digital marketing salah satu yang ada template uh, seperti contohnya banyak sekarang menggunakan atau menjual template-template mau itu template blog web web atau template yang lain atau yang terbaru sekarang itu orang menggunakan video undangan pernikahan ulang tahun atau segala macamnya dimana kita tahu saat ini kalau misalnya apa undangan pernikahan itu harus mencetak sekian ribu apa lembar lalu membagikannya satu persatu sekarang sudah ada menyediakan template atau video undangan baik itu dalam bentuk powerpoint atau bentuk yang lain dimana itu namanya sekarang digital undangan ya invitation jadi undangan dibuat dalam bentuk digital atau video lalu dibagikan melalui, melalui WhatsApp atau media lainnya jadi lebih mudah lebih cepat menghemat waktu dan biaya selain itu produk kita adalah website nah, website ini hal yang sangat penting kondisi saat ini karena kalau misalnya toko offline kita ada batasan jam kali ya nggak semua bisa 24 jam sementara website ini produk digital kita bisa dipasarkan 24 jam seluruh negara nah itu keunggulan dari website dan kita harus menyiapkan hosting dan webnya ya ini ada begitu produk yang lain adalah software saat ini orang sudah banyak menggunakan software ya karena software ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumennya ya dan ini adalah salah satu produk digital yang banyak diminati selanjutnya adalah video jadi sekarang udah ada jasa iklan video pun sudah ada jadi video tutorial dan itu adalah uh, bagian dari produk digital marketing begitu juga dengan ada audio jadi untuk seminar-seminar online motivasi, inspirasi ada juga menggunakan produk audio sebagai bisnis digital marketingnya ya ebook itu udah biasa ya ebook dengan desain tampilannya yang bagus dan mengupayakan isi yang bagus, maka masih banyak peminat dari produk digital satu ini. Ya, aplikasi. Nah, zaman sekarang ini banyak orang belum lama buat aplikasi menarik konsumennya dengan secara uh, taktik ya. Nah, termasuk apa menggratiskan untuk menginstal aplikasinya. Setelah peminatnya banyak, lalu ada yang berbayar nah, ini wadah plugin dan lain-lain Oke mulai bisnis digital jadi untuk pemula nggak usah ragu nggak harus menguasai segalanya jadi bisnis digital itu bisa kita mulai dari produk sendiri ya jadi sebelum kita bahas tadi uh, produk sendiri kita bisa berkreasi menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang beda di mana bisa bermanfaat dan disukai oleh orang lain. Nah, kita bisa menggunakan segala sumber daya untuk menciptakan produk sendiri. Selanjutnya adalah membeli lisensi produk orang lain. Nah, kalau misalnya kita belum ada keahlian khusus atau keahlian-keahlian yang dibutuhkan, kita bisa sementara membeli lisensi atau sekarang ada namanya profesi sebagai affiliate atau menjual produk lain dengan cukup menyebarkan link untuk pemasaran kita oke okay. bagaimana cara menjual produk digital jadi jangan bayangkan sulit karena target market kita adalah orang yang berada di atau sedang online Pertama, melalui media sosial. Media sosial saat ini yang tertinggi adalah Facebook, kedua Instagram, ketiga yang lain-lain, Twitter segala macam. Itu kita bisa menggunakan edukasi atau kolam untuk calon pelanggan kita. Itu butuh waktu untuk merawatnya. Oke, okay. Yang kedua adalah menggunakan media advertising. Nah, jadi sekarang Facebook sudah ada FB Ads, lalu Instagram ada Instagram Ads, itu berbayar. Kita menggunakan itu lebih tertarget ya. Kita bisa menentukan target market kita untuk produk ini umur berapa, jenis kelaminnya berapa, dan kota mana, minatnya apa. semakin detail kita makan lebih tertarget dan untuk closing itu lebih besar konversinya oke okay, yang tadi ya udah kita bahas melalui website atau blog website ini ya toko online yang 24 jam buka kapan aja selama itu ada jaringan internetnya oke okay, itu aja dulu kita bahas untuk mendapatkan informasi yang lainnya silahkan klik subscribe channel youtube ini dan untuk yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman yang ingin berbisnis berbisnis di digital produk digital marketing, nggak usah ragu, segera mulai. Jika mulai belum ada produk sendiri, bisa menggunakan lisensi produk lain. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.